<laughs> hola, puede um, contar a, a los compañeros, la compañera italiana, eh, la situación que pasa aquí de trabajo, el precariado, tú eres uh, una, una chica joven, tienes 29 años, ¿qué pasa aquí? eh, como trabajo, porque en Italia sabemos eh, que eh, pasó esta reforma de la Yolanda Díaz del contrato indefinido, eh, que la asunción ah, se tengono que hacer con el contrato indefinido. ¿Puede, puede, hablar, ¿Puede hablar a nosotros de tu experiencia? Gracias. Eh, pues aquí en España, yo puedo hablar desde mi perspectiva como persona joven, los contratos son eh, con los sueldos muy bajos, muy precarios, muy temporales, incluso a pesar de tener bastante formación. yo, por ejemplo, tengo carrera y dos másters y todo lo que me encuentro pues es... Eh, trabajos que llegan al sueldo mínimo con suerte, normalmente tienes que hacer más horas y temporales. O sea, pues pueden ser de tres meses y Seis meses. empalman. Sí, de hecho, una de las cosas que cambió la reforma laboral fue eso, que eh, ya no te pueden hacer contrarios, o sea, contratos eh, temporales sin justificar. Ahora obligatoriamente te tienen que, que, contratar si no está justificado que la empresa te haga ese, ese, tipo de contrato, porque yo he estado empalmando contratos de esos. Entonces, pues bueno, es una, es una mejora, pero yo creo que todavía queda bastante por mejorar, sobre todo en cuanto a que los jóvenes no podemos eh, llegar a tener ningún tipo de estabilidad. Yo llevo desde que me mudé a Madrid pues empalmando contratos y he estado en varios sectores y todos son bastante parecidos, la verdad. He estado, por ejemplo, en telemarketing de teleoperadora, que es un sector bastante sindicalizado porque las condiciones son muy malas. Lo sé, lo sé, lo conozco. He también, <laughs> también yo como teleoperadora. <laughs> sí, <laughs> sí, ese tipo de currillos que te vas a ir buscando, pues aquí en el sector está igual. Se aprovechan mucho, yo creo, de, la gente joven, bueno, y de la que no es joven también. y eso básicamente. Está también aquí en una situación de precariedad, de contrato contratos temporales que, ah, como en Italia, tres, meses, después no tiene trabajo, tienes de nuevo de buscar trabajo. y también, ah, también es un trabajo buscar el trabajo, ¿no? Totalmente, <laughs> claro, de hecho, yo justo ahora también estoy en paro porque me eh, cogieron una empresa, estuve casi seis meses de prácticas eh, a los meses de prácticas me hicieron contrato indefinido y en dos meses me echaron a la calle por presupuestos, a mí y a todo el equipo. Entonces, ah. incluso aunque tengas un contrato fijo, tampoco te puedes como confiar porque te pueden echar y ahora con de eh, los seis meses de prueba, pues te echan sin indemnización, aunque a mí en este caso sí que me indemnizaron, pero otras veces pues no, me echan a la calle eh, con cualquier justificación y ya está. Claro. También el contrato indefinido no es una seguridad porque puede, lo pueden terminar, ¿no? También en Italia tú puedes eh, tener el contrato indefinido, pero te digo no, por una razón, eh, te, eh, come dices tú, está de nuevo, está de nuevo sin, sin trabajar. Eso es, y además ah, antes yo creo que había como más cultura de entrar en una empresa y quedarte 20 años, pero ahora no. ahora no está esta situación. Sí, hay mucha rotación, yo creo. Claro. el 8 de marzo vamos a manifestar también ah, por la precariedad, por la precariedad de, nosotros y de las mujeres. por las mujeres <laughs> que nosotros mujeres tenemos, eh, como se dice, eh, somos más golpeadas Ah, también en el trabajo, ¿no? No tenemos, porque estamos en un, sistema, en un sistema de patriarcado, heteropatriarcado, es claro que nosotros mujeres tenemos eh, menos ventajas, se dice. Sí, eh, ventajas. Ventajas, sí, claro, claro. Gracias, Paloma, ¿eh? muchas gracias, gracias.